Завершающий матч седьмого тура мужской суперлиги – противостояние за первое место в турнирной таблице участники последнего клубного чемпионата мира – Новый Уренгойский факел и Казанский «Зенит». Последняя встреча команд Плотски завершилась камбэком подопечных Камила Плачи, которого, кстати, в этот вечер не было на тренерском мостике, поэтому руководил командой его помощник, аргентинец Мартин Бланко Коста, который вдобавок не смог рассчитывать на двух лидеров – Егора Клюку и Игоря Колодинского, вместо которых появились Рукавишников и Богдан. У тренера у него обострилась старая проблема, где-то, на, не знаю, на игре ли заступился. В общем, проблема с коленом. Скорее всего, что придется оперироваться ему. Ребята немного перегрузились, ребята реально не могли играть, поэтому ну, не ломать же людей. Ну, сегодня вышли, показали все, что могли, плюс у нас двое травмированных, трое, да. <laughs> Поэтому все, все, кто мог, сегодня вышли на площадку. Владимир Олег же выставил следующую стартовую шестерку. Андерсон Габев, Будько Михайлов, Вольвич Лихошерстов и Алексей Вербов в роли лидера. Да неважно там, кто стоит. Есть два человека с той стороны, нет. У нас равняет буквально ситуация нечеловеческих нагрузок для них. Для нас это не важно было, но для них, я думаю, что важно, потому что, наверное, Кладинский это лидер на площадке. Егор тоже главный бомбардир этой команды, вот. И без них, конечно, я думаю, что им было значительно тяжелее играть. Накопившаяся после польского турне усталость прослеживалась по ходу всего матча у обеих команд, которые ошибались намного чаще обычного. Причем стоит отметить отличную поддержку зрителей, которые практически полностью заполнили трибуны Дворца спорта звезд. Уренгойцы играют раскрепощенно и имеют преимущество плюс два по ходу всей первой партии. А вот Нгапет и Андерсон поочередно допускают ошибки как в атаке, так и в приеме. Да и в целом зенитовцы допустили аж 9 ошибок, 5 из них на подаче. Но в самый важный момент Вербов затащил в защите. Нгапет и Сурмачевский сделали эйсы, а Михайлов забил 8 мячей за сет. 27-25. Много ошибок, э, которые ну, не нам были. Наверное, даже игра, которая получилась проигранная с Мачератой, была намного содержательнее и лучше, и качественнее, чем сегодняшняя. Да, уставшие, было много ошибок, но тем не менее он держал напряжение все равно, потому что играли очко в очко. Да, брака было очень много с обеих сторон. Понятно, что обе команды действительно уставшие. Диагональный Артур Удрис здорово вписался в игру у рингойцев, забивая тяжелые мячи. Хозяева повели в счете 14-16. И на площадке вместо Нгапета появился Андрей Сурмачевский. В самый нужный момент серию партию подач выдал Мэтью Андерс, Михайлов забивал вообще все, а вторая концовка вновь осталась за Казанью, благодаря блоку капитана Александра Буцко. 25-23. Insane, партии мы вели в начале, но упускали инициативу. Нам тяжело было сегодня бороться, потому что усталость очень сильная у всей команды в целом. Ну да, все в одних условиях, может быть, поэтому и такое количество двух сторон ошибок. Чуть-чуть хладнокровнее э, действовали в концовках, вот, потому что все-таки факел вел эти две концовки, вот, и, наверное, им где-то не хватило, опять же, может быть, мотивации, желания, плюс э, не было двух лидеров на площадке, это тоже важно. Play with fire. Уже знакомый сценарий первых двух партий повторился и в третьей. Вновь 6-10 в пользу Факел. В этот момент уже Эрвин Гапет поменял Сурмачевского, но главными героями погони стали Михайлов, Андерсон и Артем Вольвич, который вернулся после травмы, и именно на его подачах казанцы вышли вперед 11-10. Очередной крутой матч в исполнении пулемета Максима, наколотившего 20 очков. 25-18 в третьем сете и одни из самых упорных — 3-0 матч. Антиволейбол. Чемпионат мира, конечно, сказывается. И, конечно, перелеты играют на грани, что одни, что другие физических возможностей. Этот настрой принимаю. Он не антиволейбольный. С ним мы дальше ничего не выиграем так. Но сегодня я его принимаю. Очень сильно надеялись сегодня дать бой. В принципе, это получилось. Пару партий бы хотелось бы зацепить, чтобы это было как-то поровнее. И никаких претензий, я думаю, к ним быть не может. В данный момент команда в расстроенном состоянии, потому что проиграла матч. А вообще, конечно, мы сделали большое дело, завоевали бронзу. Многие подумать не могли, что мы залезем в призеры. Сегодня главное было это только победа. Наверное, играли плохо. Впереди предстоят тоже непростые э, игры, выезды. Вот, и нужно уметь и стараться адаптироваться. Семь побед в семи матчах позволили казанскому «Зениту» единолично возглавить турнирную таблицу мужской суперлиги. А вот «Факел» теперь треть. Его обошел новосибирский «Локомотив», на встречу с которым казанцы отправились уже на утро после игры в Новом Уренгое. Второй тур подряд нас ожидает матч лидеров с участием «Зенита». На этот раз в Новосибирске. «Локомотив» против «Зенит» Казань. 8 декабря в 12 часов по московскому времени. Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на ЗТВ.